Hello sa inyong lahat! Today, magluluto tayo ng pinakpit Ilocano. Katulad ng sabi sa pangalan ng putahin nito, ito ay galing sa Ilocos Region. Ang pangalan ay mula sa salitang Ilocano na pinakabet o shrink sa Ingles. Mag-umpisa na tayo! Ito ang mga Ilocanong pansahok at ito ang mga ibang sangkap na kailangan nyo. Ngayon na ready ka na, tara, agluto tayo. Pagsamasamahin ang kamote, okra, sitaw, bagyo beans, talong, ampalaya at patani sa isang kaldero. Hindi pa ipapainit ang kaldero. Pwede nyo rin dagdagan ng chicharon. Sa isang kawali, igisa ang nahiwang baboy kasama ng konting tubig sa mataas na init hanggang umitim at malutong ito. Dagdagin ng konting mantika at isama ang bawang. Dagdagin ang sibuyas. Dagdagan ang kamatis at turugan. Dagdagan ng kunting patis kung kailangan. Isama ang luya. Pagkatapos, isama ang mga kinisa sa kaldero kasama ng mga gulay. Dagdagan ang chicken bouillon at ang bagoong isda kasama ng tubig. Iluto sa medium heat ng 20 minuto. Pahaluin ng takip paminsan-minsan. Ayan. Bagong lutong pinakbet. Ang mo dyan. Mag-enjoy kayo sa Ilocano Putahing ito. Salamat!